Pásate un paso nuevo si quieres ver.

Thank you. baterías pues. Ya, ya, ya. Apúrate, ven. Ya, ya. acá para grabar. ¿De quién su niño es? Eh? no me va a tener que parar. ¿De quién su niñita es? ¿Qué está tapando? cantar, viejita va a cantar. para la tarde, para la tarde. suavecito baila la mujer, ¿no? Suavecito baila. Pelado sería bueno. Vaya, No, que se sienta un kachiki mala no chinkanchi. Oh, oh, Come on. otra chica que baila, ¿cómo se llama? Palomita, creo. Así, ¿no? se deben motivar, ajá, claro, claro, ahí está, claro, bien, bien, bien.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 y coordinado. Está bonito, los tres están bonitos, los tres, ¿no? Está bien.

Pues la barra.

uh, Thank <laughs> you. para él tener su barrita. Más están tomando, pero pues no le, este, no le hacen su Cuatro el refuerzo, el refuerzo. El refuerzo, el refuerzo.

qué emoción, qué emoción, la danza de tijeras. No te va a mirar a ti, pues. Señor. Está divertido, está divertido. corre, corre. Creo que voy a llegar último. <laughs>